gente está aqui na Praça São Salvador, em Laranjeiras, né? Eu moro aqui é, num prédio aqui em frente à pracinha. 11 anos para cá comecei a estudar flauta. Depois, há oito anos atrás, já com algumas músicas no meu repertório, é, chamei alguns amigos, também estudantes e também apreciadores do choro, para montar essa roda de choro. Hoje a gente está num dia aí frio, né, com bastante chuva, mas eu convido vocês aí para virem semana que vem, né? Se tiver sol aí vai ter bastante gente. foi passando, afinal de contas são oito anos, outras pessoas foram aparecendo, né? Então a gente tem hoje um hall aí de 30, 40 músicos por domingo. Muito estrangeiro, quando vem para o Brasil e quer tocar choro, já tem isso aqui como referência. Recomendo que conheçam a, a, o Lamas, bem aqui, quase na esquina da São Salvador, com o Marquês de Abrantes. Dá uma passada lá, que o bar é bastante famoso. Uhum.